هذا شكل الهوتيل يشرح القلب وهذه غرفتنا اوكي اوريكم الهوتيل من داخل شوفوا هني الاسره اوكي وهني ال view على البحر وهذا المكان حق الاستراحة طبعا عندهم المطعم ما يجيب لكم الأكل يعني ما في بوفيه ما في نظام بوفيه فيجيب لكم الأكل اللي عندكم اللي يصير ان انتوا تدقون على ريسبشن تطلبون طلب الريوق او الغداء او العشاء ويجيبه لكم لعندكم عشان نظام التباعد وعشان الكورونا ف هذا ال system. شوفوا هذا شكل الأسرة هذا شكل الأسرة هني هني مكان المكتب هذه جنطتنا <laughs> هذه جنطتنا وهني حاطين تي في وبوفيه حق القهوة ما قهوة وشي هالأشياء وهذا مكان الاستراحة أه، يعني هني هني تقعدون تسولفون وكل شيء وهني بعد ممكن تاكلون على الطاولة وهذا هو هذا هو شكل الغرفة خل اوريكم بعد هني مسوين نظام مكان تقدرون تعلقون فيه أغراضكم هني حق ال laundry laundry bag مع فواتيرها هني التجوري إذا بتحطون ذهب أو فلوس آه، هني حاطين لكم يرارات تقدرون تستفيدون منهم تحطون فيهم أغراضكم انزين هني ميرور وهني حاطين لكم كبت كامل تقدرون تعلقون فيه اغراضكم حق اللاندري ممكن تكون فيه وتحطون بعد تعلقون اغراضكم وايد simple وانا الحين رايحة الجيم بسوي رياضتي الصبح الساعة ثمانية ونص بروح أنشط نفسي بسوي رياضة okay؟ يلا هذا ريوقنا وصل طريقتهم ماكو بوفيه بالهوتيل طريقتهم انه يجيبون لك الاكل اللي عندك بالغرفه تطلبين الاوردر بالتليفون ويجيبونه عندك آه، عشان الجائحه انتم عارفين آه، كورونا وكذي فتقدرون تطلبون الاوردر ويجيب لكم عندكم للغرفه آه، بتابر ويرات بلاستيك وهذا هو ريوق اليوم وجود مورنينج لازم تريق بعد هالرياضة والشاور لازم تريق الفيو الفيو نار يعدل النفسية الربيان لذيذ Good morning هذا ريوق اليوم الثاني او good morning احلى view صباح الخير قبل لا أروح أسوي رياضة أشرب القهوه عشان تعطيني طاقة oh, good مورنينج بنات جربوا مع الاسبريسو قفشة شكر أسمر وقفشة شكر أبيض وادعوا لي يصحصحكم يوم كامل ويومين بعد إذا تبون جربوا هالخلطة جربوها